Anda tahu, orang itu tahu, mengetahui, atau paham dengan materi muatan revisi. Anda sehingga dia ber, ah, Anda pernah survei. seperti Ya pernah Saya nih wakil rakyat, dia dipilih, oh. pasti lewat survei Pak. Yang kita survei juga survei sendiri? Juga. Enggak, kita nyawa lembaga sih Oh, nyawa. Tapi kita paham. Oh, nyawa kita paham. juga. paham. Mbak Nana gini ya. Jadi bukan Anda sendiri. Tapi kita paham kan pertanyaannya Anda oh, paham. Oh iya, kan? DPR paham, paham ya, segala ya, bukan hal. Anda aja yang paham. tahu DPR paham segala iya. hal baik prof emil silahkan tanggapan anda yang paham